gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi kizakuraba igihe kidasanzwe ishengero ryaciyemo, Abakristu bo mwa kino gihe tudakwiye kwibagira amen bagenzi uyu munsi ngo turaraba ibihe bidasanzwe ishengero ry'imana ryaciyemo tudakwiye kwibagira igihe imana yari yihejeje kurema isi nk'uko twabibonye yaciye aho nyine ishyiraho ishengero ridasanzwe idini abantu bategerezwa kubamwo nk'abantu bari ko berekezaho imana igomba kubashikana twarabonye ibihe byinshi iryo shengero ryaciyemo buba derive derive derive rero igihe yesu kirisito yari aje hano ku isi imbo nyamukuru yari imuzanye kwari kugira ngo akore icyo bitwa primitive maze yongere ashikane ishengero ku ntango rishasha yesu amaze hano kuza ku isi hariho ibintu yategereza kwitwararika ariko kandi yategereza no kubishyitsa habaye gutanga ikimazi ciwe kugira ngo twebwe dukire yesu yatanguye kutwigisha inyigisho y'urukundo rwa data yategerezwa guhishurira ibiremwa byari bihari icyo gihe intambara iri hagati ya kirisito hamwe na satani abantu dutegereza kumenya icyo ishengero ribereyeho nka kino gihe cyacu nk'uko twamaze kubibona imana yashyizeho umuntu kugira ngo yerekane neza urukundo rw'imana imbere y'abamarayika batacumuye mbere n'imbere y'abamarayika bacumuye abantu bose harimo na satani n'abandi bamarayika bacumuye bategereza kuzohanwa bahanywe biboneye ko bamaze kubona ibyavuye mu mahitamo yabo imana yaturemanye umwidegembyo guhitamo udasanzwe yesu amaze kuza yakoze ikintu kidasanzwe mu gutangura kutwigisha iby'urukundo rwa data yesu yaje kutwereka akanovera kadasanzwe kari kari mu majambo y'imana ubugororotsi bw'imana hamwe n'icarico ubwami bw'imana yesu hariya muri matayo igice cya mbere hamwe n'icya kabiri hatwereka iby'ivuka byiwe yesu yatanguye kwereka ukuntu dukwiye kubaha mu ngoro kwa data yesu kandi hariya muri mata igice cya gatanu mu nyigisho yiwe yo ku musozi sinayi yaciye atangura kutwigisha ukuntu dukwiye kuyoboka imana yatanguye kutubwira kandi ko uhereye mbere na mbere isi yose ikiremwa kariwe yagiye akoresha abo yavugisha kugira ngo aduhe amajambo dukwiriye kugenderako yaravuze ngo bya bindi Mose yababwiye hamwe n'ayandi majambo yababwishwa n'imana yose bababwiye njyewe ntabwo nje kugira ngo ndayakureho ahubwo nje kugira ngo ndayashimangire ndayinzize muri mwebwe hariya fizike bariga barabereka babakubitira amaforomire n'ibindi n'ibindi hama wa munyeshuri yari yicaye arahaguruka asaba ijambo kwa mwigisha maze amaze gusaba ijambo kwa mwigisha aravuga ngo mwigisha none ibi biforomire byose mumaze kuduha umwaka ugira urangire tuzobikoresha iki bizodufasha iki mu buzima abisirayeri ishengero rya kera abagenzi bari barabwiwe amajambo y'imana ariko ntibabona akamaro abafitiye babifata nk'umuzigo imana yari yarabashize ko bategerezwa rero kuronka uwundi mwigisha adasanzwe atandukanye n’aba ba bandi bari baratumwe nyene kwivugira ibintu yategerezwa kuba ari we yiyizira uyu nawe ni yesu yesu amaze kuza arababwira ngo uburere ibintu birahindutse ariko sinjye kubabuza bya bindi bari barababwiye ahubwo nje kubibashimangira nje kubereka ukuntu amajambo ya data akwiye kubahirizwa nje kubereka amajambo y'iwanjye nyine nanarivugiye ukuntu akwiye kubahirizwa kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi yamara aze ahabwe ubugingo budashira muri yohani igice cya kabiri n'umurongo wa mirongo ine na gatandatu yesu aravuga ngo naje mu isi ndi umuco kugira ngo abanyizera bose ntibaze bagume mu myiza biciye mu kumanikwa kwiwe ku musaraba gusa abantu bose ibyaha bari barakoze kamere y'ubugororotsi kamere yo kwerekana amategeko y'imana ari mu rukundo, kamere kandi yo kutwereka solisiyo y'ibi bibazo hano ku isi yatekereza kutwereka inzira y'ukuri dukwiriye gucamo yesu nk'umurongozi wacu yaciye ajya imbere aravuga ngo munkurikire abamukurikiye bose bahinduka ishengero rishasha ishengero ry'intumwa atangura guhamagara ati matayo ngwino atangura guhamagara ati petero ngwino aravuga ngo yohana hamwe na yakobo bene zaburoni ntabwo mukiri abarobyi b'amafi ariko nimuze mugende kuroba abantu abantu barabarundiriye yesu atanguza uwundi murimo mushasha maze ashinga ishengero ry'intumwa mwibuke imana yari yashyizeho abisirayeli kugira ngo uwo muryango w'abisirayeli amahanga yose azoharonkera umugisha maze akizwe noneho birahindutse imana ifashe bamwe bo mu bisirayeli arizo ntumwa iravuga ngo uyu mugwi w'intumwa ni wo ukwiye kubakwa kuri yesu maze uhereje kubakwa kuri yesu uzovamo uwundi muryango munini ku buryo na twebwe twahavuye tubwiramwo ibi tubibona mu majyambere ya paul hariya mu cece cy'abanyefeso igice cya kabiri hariya mu mirongo ya cumi n'icyenda gushyika mirongo ibiri na kabiri turabona pawulo atubwira yuko twese twagiye tuzi uko kubera yuko yesu niwe buye rigumya ifuruka bamwe bashobora kuvuga ngo ni petero yabaye ibuye rigumya ifuruka nk'uko tubibona muri matayo igice cya cumi na gatandatu umurongo wa cumi n'umunani aho yesu yavuga ngo kandi kuri iryo buye kuri urwo rutare nzo bwubaka ko ishingiro ryanjye abantu bakiyumvira ngo petero yoba ari we buye rigumye imfuruka yubatse ku ishengero aha ahubwo na petero nyine ubwiwe arabyemeza yuko atari we buye rigumye imfuruka yamara ibuye rigumye imfuruka ry'urushengero ishengero ry'ukuri uyu munsi tuvuga ryatanguranye na kino gihe cya yesu ariko kandi ryari ryarabayeho kera nk'uko twabibonye ariko yesu aritangura mu buryo bushasha ni iri rirangwa na kamere mere ka yesu kirisito hariya hariya mu hariya muri esaya igice cya mirongo ibiri n'umunani umurongo wa cumi na gatandatu iri shengero ryari ryarahanuwe aho havuga ngo ibuye rizoza rizogumya ifuruka kandi kuri iryo buye nihe abantu bose yesu yabaye ibuye rya mbere rikomeye ribugumya ifuruka maze intumwa ziwe cumi na zibiri zica ziba amabuye yandi yungurira maze uko abantu bagiye babyiga ubutumwa twese tukihana twabaye ayandi mabuye yubaka ishengero gushikana n'ubu iri ni ryo shengero ry'ukuri tuvuga kandi niryo dini ry'ukuri yesu yatubwiye imbere maze turamukurikira amajambo yesu yatubwiye uyu munsi gira nakubwire naya yavuze ngo abanyizeye bose nzobagira abantu abanyizeye bose naho bopfa bazokongera kubaho kubera yuko naje ku isi ndi umuco yesu avuga hariya muri yohani igice cya cumi na kane uhereye ku murongo wa mbere tukayitahura kugira ngo nitwava mwa kino gihe hama tuze tugere mu gihe cy'iwacu tubone mu by'ukuri mbega ko mwa kino gihe cy'iwacu hari amashengero menshi iby'ukuri n'iryahe eh, nibi tugendereye kuzoraba ariko turabona rino shengero yesu kirisito yashinze ibintu byariranga iri shengero icyo dusabwa dusabwa kureka gusa kugira ngo aganze ubuzima bwacu rero ibi bisobanura iki bisobanura yuko umuntu ari mu ishengero ry'ukuri ntabwo ubuzima bwiwe buba bwiganzwa nawe yamara buba buganzwa na yesu ni kuvuga ngo yesu abuha intumbero nshasha abantu bari mwari no shengero rya mbere bategerezwa kuba baganzwa na mpemu yera ni kuvuga ngo ikibi nticyababoneka muri bo niba ikibi kitababoneka muri bo bari ntibarinzwe gusa ngo kwigishwa amategeko ngo ntugasambane ngo ntukice ntukibe yewe ngo reka kurya ngo ibi n'ibi ariko ibi bintu basanze barabyisanzemo basanze baramaze kubibwirwa mu isezerano rishasha ubutumwa bari bariko barahabwa mwa kino gihe ntago, bwari ubutumwa bwagaruka buri barinda gusubizamwo ibyo bari barabwiwe mu gihe cya kera murabona mu gihe cya kera bari barabwiwe ngo ntimukarye bari barabwiwe iby'amategeko ariko yesu ntiyarinze ababwira ngo ndinde kubadondera ibi kubera yuko bari basanzwe barabyigishijwe igikuru yesu aca kuyobora akavuga ngo oya aho ntabwo tuhaja kubera jesu sambana yesu ntasambana nawe ukurikira yesu ugacuba umuntu adasambana ni kuvuga ngo niba hashikiriwe kunywa ibiyayuramutwe ibiyayuramutwe ibiborezwa yesu kubera ari we akuyobora mu kintu cyose kubera yuko uraba yesu mu byo ukora byose hageze mwa kino gihe cyo kunywa ibiyayuramutwe wewe ntabwo ushobora gukatira mu kunywa ibiyayuramutwe mutwe ahubwo ukatira mu nzira nziza yo kugororoka ya yindi yesu aba yakweretse nicyo gituma hariya mu cece cy'abaroma igice cy'umunani umurongo wa mbere pawulo avuga ngo nuko abari muri kirisito yesu nta rubanza ruzobatsinda baba bahindutse ibyaremwe bishasha mugenzi nagira nakubwire kugira ubugingo budashira bwo mu buryo bw'impemu atari mu buryo bw'umubiri ubuzima bwahindutse ubuzima bwahinduwe na yesu ubuzima bugendera ku rutonde nk'urwa yesu mwibuke yuko yesu yajya hano ku isi akabaho adasambanye aticanye yararuhutse isabato ntiyabeshe ntiyipfuje yubashe ababyeyi biwe ku rugero rwo hejuru kandi yasenze imana imwe gusa yo mu ijuru niwe data twese ibi byose kuba yarabishoboye n'abamwizeye bose arabaha kubishobora ngira ishengero yesu kirisite yashinze yesu yashinze ishengero mu buryo bwo gupimitiva ishengero rifise akanovera kadasanzwe ishengero rigendera inyuma yiwe ishengero rihamagarirwa gukunda yesu kirisito nk'umwami n'umukiza wacu ni kuvuga ngo yesu avuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagazwe byanjye nange nzosaba data ngo abarungikire umwitsa ariwe mpemu yera mugenzi uyu mpemu yera iri shengero ryaramuronse uyu mpemu yera twaramuronse twaramuronse mbere ku rugero rushimishije uyu yipfuza kuganza ubuzima bwawe iyi mana yo mu buryo bwa yera yipfuza kutuyoborera ku kuri kose reka imana ariyo mpemu ngo ikorere mu buzima bwawe ni ndeke imana yo mu buryo bwa mpemu yera ikorere mu buzima bwanjye tutararirokariza neza mu mashengero ahariyo mwa kino gihe ariko mu byigwa bikurikirangira ngo tuzobiraba neza ariko uyu munsi turabonye ishengero ry'ukuri Yesu yashinze mu buryo bwo gupurimitiva mu isezerano rishasha iri shengero nta handi ryubatswe ni kuri yesu kirisito kandi rigendera inyuma yiwe mugenzi uyu munsi none uhamagarirwa iki uyu munsi uhamagarirwa kuraba uhamagarirwa kuraba iri shengero yesu yashinze iryo ari ryo maze ukarikora maze ukarijyamo maze ukayoboka yesu nk'umwami n'umukiza wawe nagenda kubwire yuko yesu kirisito agiye kuza vuba kandi agiye kuza gushyiraho ibintu ubundi bushasha kugira ngo ashobore gushyiraho ibintu bishasha ni kugira ni ku buryo azobanza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe yamara abagororotsi bagenzi bazohabwa igihugu gihora ari icyabo ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito yesu umugisha yesu akugirire neza kandi aguhe kumwizera ntakire ijambo ry'imana muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza mushikirizwa na